Если говорить о ваших отношениях с Путиным, они, э, ну как мы слышим, они очень глубокие, и они постоянные, и вот э, такие мужские, государственные. Но вот вы неоднократно называли Путина другом. Мой друг Владимир. А Путин говорит о братском народе. Это тоже как-то заметно. Он вас другом, по, по крайней мере, э, публично ни разу не назвал. Вас это как-то чем вы это объясняете? Я объясняю только одним, что я для него больше, чем друг. Но пользуюсь что <laughs> как-то не задумался, пользуюсь, что вы задали этот вопрос, я у него спрошу, мы в ближайшее время встретимся. Я спрошу, что Киселев удивляется, как-то вы меня не называете другом. Когда-то Дима Песков очень правильно сказал, когда я говорю, что запомните, в этом мире друзей у нас нет. Ему журналисты ваши коллеги задают вопрос. А вот Лукашенко считает, а, а, а, а Дмитрий, ну молодец, он нашелся. Мы больше, чем друзья, мы братья. Блестящий ответ. Точно так я могу сказать, что э, Владимир Путин меня считает больше, чем другом. Мы родные братья. А если уж серьезно, вы знаете общего что? Мы, по-моему, это сейчас ярко проявилось, видим э, мир – по основным направлениям, по основным, основные проблемы одинаково. Мы видим одинаковыми глазами этот мир. Да, мы можем переваривать все это э, в голове, крутить, вертеть. Мы можем иногда делать ну, не совсем одинаковые из этого выводы. У нас могут быть э, отличающиеся друг от друга поступки. Но глаза наши видят этот мир одинаково. Когда в Беларуси были трудные времена, а, то оказалось, что э, Путин проявил себя как очень твердый союзник. Вы имеете в виду вот президентские... Да, после президентских, после президентских выборов, выборов, конечно, да. То есть... Он не как союз, он, он, он поступил и как настоящий друг, как настоящий человек. Вот, вот именно это я и э, имею в виду. И тогда многие ожидали, что а, процесс экономической интеграции э, после этого пойдет семимильными шагами. А, тем не менее, возникла какая-то пауза сначала, потом а, были приняты вот те самые 28 э, программ союзного государства, но, к сожалению, о них очень э, мало известно. А можете вы какие-то нас посвятить в какие-то детали этих программ? Что там все-таки есть определенного? И что получат от них белорусы? мы создали равные условия для людей, россиян и белорусов. Но никто не понимает, что это образование, что это здравоохранение. В конце концов, вот э, самолетом прилетел сюда? Или да. самолет, железная дорога. Что, в аэропорту проверяли? Нет по социальному обеспечению равные практически условия создали и так далее, и так далее. Это я к тому, что все-таки сделано немало. У нас э, в военном отношении единая политика, единая армия. У кого, у, с кем у России единая армия? Ни с кем. Ни с кем. Я говорю, единое ПВО, ваши базы, здесь две эти базы и, и прочее. В Скрудже ее взорвали, помните? А я сказал, нет, нет, российская база здесь будет. И она существует. Там два-три офицера российские, остальные все наши. То есть мы фактически э, несем службу вместе. У нас единое оборонное пространство. Самые лучше работают, Дмитрий, дипломаты. Макей, Лавров, мы всегда их отмечаем. Следом там идут Шойгу и наш министр обороны даже вот военное сотрудничество, у нас следом идут за дипломатическим. Мы поддерживаем друг друга. Фактически, ну, как я всегда говорю, отечество у нас одно, от Бреста до Владивостока. Но 28, это же про будущее. Так это вот, про будущее. Так что это... ощутят от них белорусы? Вот в детали какие-то можно, что нового будет? Давайте я на примере приведу. Вот, вот казалось бы, военная доктрина. Угу. У нас была военная доктрина. Сейчас новая. Она устарела. Мы ее недавно утвердили, новую военную доктрину. Ну, это же концептуальная вещь. Оборонная, одна из э, союзных программ – это оборонная. В основе лежит наша совместная группировка вооруженных сил, ПВО и прочее, ну, совместная оборона нашего Отечества от Бреста до Владивостока, нашего союзного государства. Это э, главное. И мы ее сейчас, как и по другим программам, начинаем наполнять. Мы создали учебные центры Э, у нас и у вас в России. Это же уже в развитии этой программы. Для чего центры? Для того, чтобы мы изучили новое э, вооружение, которое сейчас э, появилось в России. Ну, допустим, «Искандер». У нас полонез похожее, но «Искандер» – это дальнобойное оружие. Мы его не знаем. Оно должно быть. Искандер это средней дальности. Ведь... Ну, 500, до 500 километров, да. У нас полонез до 300 и наиболее мощное оружие. Не подвержено э, влиянию э, радиоэлектронных помех и так далее. Ну, много преимуществ. У нас его нет, я считаю, должно быть. Но прежде чем должно быть, надо научить людей, обучить этому. Создали центр, обучаем. Э, Еще один центр по С-400. Россия поставила в этот центр С-400. Мы должны его видеть, изучать. И... В Беларуси. Беларуси. Уже да. поставила. Да, конечно. И тре... уже идут учеба, идет тренировки и так далее. Это в развитии нашей то есть а... это учебная модель С-400? Или бы... Нет, это боевая, боевая То модель. есть С-400 сейчас в Беларуси есть? Да. Мы в этом учебном центре обучаем э, наших ребят. Вот я э, хочу попросить президента, чтобы он и остался, этот комплекс здесь. Но он, он боеспособный. Ну, самый боеспособный. Нормальный комплекс, конечно, боеспособный. Вот. Программа оборонная, э, э, приняли военную доктрину в развитии этой программы. И начинаем конкретно учения и прочее, прочее, и вооружение. Вот видите, к чему ведет эта программа. Точно так налоговая система. У нас налоговые системы разные, но их надо насколько это возможно, приспособить друг другу. Надо их унифицировать. Таможенную политику, ее тоже надо унифицировать, потому что программа концептуально определяет общее направление, как будем выстраивать эту таможенную политику. А дальше, вплоть до таможенного кодекса, он у нас есть общий, и в Евразес есть, но мы его должны переработать так, чтобы это было, понимаете, представлялось как а, единое целое как в одной стране, вот в Союзе. Ну, возьмите Евросоюз, как в Евросоюзе. Поэтому все вот эти программы 28, которые мы приняли, они нуждаются в конкретизации, нужны изменения в законодательство и в законы или разработка новых нормативно-правовых актов, чтобы их реализовать. И мы начали уже многое делать. Чтобы у нас, э, Дмитрий, вот что даст? Это нам даст единое экономическое пространство, что в России, что в Беларуси. Не будет разницы в ценах. Допустим, газ вот ты затронул. У, у нас там 128 долларов газ, так? За тысячу кубов. В России до 80 долларов. Разница большая. А нам не важно, сколько это будет стоить. 300, 400 или 50. Главное, чтобы для наших субъектов были равные условия. Вот в чем вопрос. И к этому, чтобы прийти, нам надо решить еще ряд каких-то вопросов. Таможня, налоги там и так далее, и так далее. Чтобы и у вас люди видели, что у нас одинаковое ценообразование на природный газ, нефть и прочее, и они понимали, что ну, Беларусь – это не чужая страна, и она для России делает это, это и это. Ну вот все же... И прозрачность. Да, если у экономической интеграции некая конечная цель, как вы сказали, равные условия, вот это и есть конечная цель интеграции? В экономике, да. Конкуренция должна быть, равные условия и так далее. Может, мы когда-нибудь, наши специалисты и ваши согласятся, и мы придем к единой валюте. Но пока мы не можем перейти на торговлю между нами, а это огромные объемы, это под 50 миллиардов долларов, мы не можем перейти на национальные валюты. Я предлагаю, слушайте, давайте э, перейдем на российский рубль в торговле с природным газом, нефти там и так далее. И что? Нет. Так с единой валюты, наверное, это было бы проще? Слушайте, к единой валюте надо прийти степ-бай-степ. Поэтому давайте, давайте, вот российский рубль, все же хотят единую валюту, хотя мы когда с Ельциным подписывали соглашение, мы имели в виду, что это не белорусский, не российский будет рубль, а некая валюта другая, третья там валюта. Mm -hmm. Но поскольку у нас рубль, у вас рубль, зачем нам выдумывать и называть ее талер какой-то или еще что-то? Да, это будет рубль. Второй вопрос. Эмиссионный центр. И что про инвестиционный Давайте центр? сделаем, как в Евросоюзе. Он должен быть независим, он не должен быть российский. Это более высокий уровень интеграции, к которому мы не подошли подойдем, будем решать. А Александр Юрьевич, а если можно себе представить, что у интеграции наших стран есть какие-то пределы, что-то невозможное и то, чего не будет никогда, и просто даже не думайте об этом? Ни у одного процесса нет никаких пределов. Философски звучит, но это так. Никаких пределов нет. Тем не менее, известно, что вы достаточно Э, ну, скептически или, скажем, с опасением относитесь к возможной приватизации ключевых э, белорусских предприятий. Считаю, что они не должны быть придатками там чего-то, либо что они, они вообще исчезнут в результате. Вот это что? Это... Если я вижу, что они исчезнут, то я буду категорически против подобной приватизации. То есть это и есть предел, да? То есть вот... То есть это невозможно. В, да, если, если кто-то хочет, допустим, МАЗ-КАМАЗ, я ведь не был против того, чтобы было объединение этих предприятий, но я был категорически против, чтобы наш МАЗ, который делает хорошие машины, качественные, не стал э, вспомогательным цехом КАМАЗа. Вот я против чего был. И когда я предложил, ребята, давайте не будем трогать пока собственность. Давайте создадим совместное предприятие, КАМАЗ и МАЗ. А, а вопрос же в чем стоит? Вопрос модернизации, совершенствования производства и рынки сбыта. Создадим СП, отработаем рынки сбыта, посмотрим на модернизацию. Россия богаче, прокредитует где-то МАЗ, чтобы мы усовершенствовались и по каким-то э, направлениям подтянулись до уровня МАЗа. И поработаем 3-5 лет, уже бы закончилось. До уровня КАМАЗа, да? Э, ну, если, я говорю, где-то вы будете подтягиваться до МАЗа по отдельным там узлам агрегатов, а где-то мы будем подтягиваться до КАМАЗа. А модернизироваться надо. И у вас, что нас привлекает, кредитных возможностей больше. Поддержать это объединение, совместное предприятие. Мы, отработал 3-5 лет, увидим, как мы будем. Главное – это рынки – чтобы не было препятствий для МАЗа на э, российском рынке и для КАМАЗа на белорусском рынке. И за пределами нашего белорусско-российского объединения, там во Вьетнаме, в Китае и так далее. Будем с единых позиций. И если мы увидим, что это дало эффект, тогда будем резать собственность, делить и приватизировать. Ну что тут неразумно? Логика. И знаете, и тогда э, Дмитрий Медведев и Путин с этим согласились, но не согласились ваши руководители э, ниже. Нет, вот, приватизировать 30%, 20%, ну и пошло-поехало, как это бывает. Стоп, у нас так не принято.